Moja kwa moja kutoka Ilemela, Mwanza, Tanzania. Matangazo ya moja kwa moja yakikuletea Star TV jioni. Jina langu ni Gigwa Mhule, nikukaribishe sasa. Tuianze taarifa yetu ya habari kwa habari za kitaifa. Wakazi wa kijiji cha Mafyeko, halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya, wamemtuhumu mwenyekiti wa kijiji hicho Mathias Zungwa, wakimtuhumu kuuza shamba la kijiji lenye hekta 881 kinyume na utaratibu. Taarifa zaidi na Laudensi Simkonda. Wakiwasilisha kilio chao mbele ya mkuu wa wilaya ya Chunya Maeka Simon Maeka, wakazi hao wamesema kuwa mwenyekiti wao amekuwa na tabia ya kuuza maeneo ya kijiji kinyemela, huku akiwa haitishi mikutano ya mapato na matumizi. Mwenyekiti, haifati taratibu ambapo tulikuwa tunakubaliana kumuuliza mwenye huyu mwenyekiti akawa mkali. Wananchi nao wanalalamika pia, walipoona utaratibu sasa wa serikali umeenda tofauti na uuzaji wa hayo maeneo, ndipo hata wananchi mmoja baada ya mwingine walikuwa wanaamua kuondoka na kwenda kuuza ile maeneo, anasema kwamba mbona mnakatalia kwamba huku kusiuzwe, inakuweje? Mbona serikali yenyewe inaenda inauza kule bila utaratibu wowote? Nao baadhi ya wajumbe wa serikali ya kijiji hicho wamekiri kuwepo kwa changamoto ya mwenyekiti huyo kuuza maeneo bila wao kushirikishwa. Mtu anaenda anatoa milioni moja kama unakumbuka vizuri, mzee Mpinga yule mzee Ngango alimuuliza, alisema ametoa milioni moja anakimbia lakini risiti yake huko inasema laki tano Maanake mtu anauza milioni moja, anakuja anaisha laki tano, laki tano anaweka mfukoni, wanakuja wanagawana, wale walikuwa wametumana kule. Kwa hiyo uuzaji haukuwa uuzaji wa kiserikali, ulikuwa ni uuzaji kwa ajili ya manufaa ya watu. Kiukweli hela eka, eka moja tukubaliana tuuze laki laki kwa kila anayenunua, lakini wao wenyewe walienda kule wakakubaliana kwamba tuuze hamsini hamsini. Sasa sijui kwa sababu labda waliuza laki au aliuza hivyo hivyo ndo hamsini, lakini sisi hatukujua. Kupitia mkutano huu wa hadhara, mkuu wa wilaya maeka akatoa kauli ya serikali ikiwa ni pamoja na kumsimamisha kazi mwenyekiti huyo ili kupisha uchunguzi, huku akiitaka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kuchunguza tuhuma hizo. Hili linakwenda sambamba na kuwapandisha mahakamani wakithibitika, na TAKUKURU itaenda kufanya kazi yake katika ninaagiza TAKUKURU waje wapige kambi hapa. Kama wakuhusika, hakuna sababu ya kumwonea mtu yeyote hapa, tutakusafisha kwamba hahusiki, lakini ukihusika, TAKUKURU ichukue majukumu yake, tutakupandisha mahakamani. Chunya ni wilaya mkoani Mbeya inayotajwa kuwa na changamoto kubwa ya migogoro ya ardhi ambayo inatokana na baadhi ya viongozi wa vijiji wasiokuwa waadilifu kuuza maeneo ya vijiji kwa wafugaji bila kuwashirikisha wananchi. Laudent Simkonda, Star TV, Mbeya. Asante Laudens Simkonda kutoka jijini Mbeya. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mhandisi hamadi Masauni ameliagiza jeshi la polisi nchini na baraza la taifa na usalama barabarani kuhakikisha wanayakamata mabasi yote yasiyokuwa na vidhibiti mwendo. Tupate taarifa zaidi. Akizindua Baraza la Taifa la Usalama Barabarani makao makuu ya nchi Dodoma, Waziri Masauni amesema miongoni mwa vyanzo vya ajali nchini ni mwendokasi unaosababishwa na madereva wasiofuata sheria za usalama barabarani. Kwa tunakubaliana kwamba tutoe maelekezo kwamba jari zozote zinazokuja zisi itolewe speed camera. Kwa ni imani yangu kwamba kuanzia sasa hakuna gari yote barabarani, basi yote barabarani ambalo halina speed camera, na kama lipo maana yake kesho sana barabarani hamjafanya kazi yenu vizuri, maanake baraza halijafanya kazi yake vizuri. Mkitoka hapa leo, lisiweko basi hata moja ambalo halina speed camera barabarani. Haya maelekezo nilishatoa mwisho mwezi wa tisa, yawe yametekelezwa kuanzia leo na kama yapo yote yashikiliwe. Kwa upande wake naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Jumanne Sagini, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la taifa la usalama barabarani, amesema baraza la taifa la usalama barabarani kwa kushirikiana na baraza la kazi litaendelea kutoa mafunzo ya usalama barabarani kwa viongozi wa umma. Uzoefu tulioupata unaonyesha kwamba viongozi wanaokuwa kwenye vyombo vya usafiri ni chanzo kikubwa cha uendeshaji unaokiuka sheria zenyewe za usalama barabarani. Kwa hiyo wakiweza kupata mafunzo yale, huenda ikasaidia sana. Naye naibu waziri wa wizara ya uchukuzi Atupele Mwakibete, ambaye ni kaimu mwenyekiti wa baraza hilo, ameahidi kushirikiana na baraza la wadau wa usalama barabarani kutatua changamoto zilizopo. Rushwa kikosi cha usalama barabarani. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa baraza, naamini hili tutaanza nalo. Ili taswira ya nchi iwe salama ni pamoja na kutokomeza rushwa iwe ndogo ndogo na kubwa kubwa, yote ni rushwa. Aidha, kamanda wa polisi mkuu wa Mwanza, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi brodi Mutafungwa amesema kuwa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani toka limeanzishwa kusimamia kamati za mikoa na wilaya umesaidia matumizi sahihi ya fedha zilizotokana na ada za ukaguzi wa magari mbalimbali mbali. Tunashuhudia kamati nyingi za mikoa zikiwa zimenunua magari kwa ajili ya kufanya highway traffic patrols katika barabara zetu hapa nchini, hali ambayo imerahisisha utekelezaji wa majukumu ya baraza katika ngazi majukumu ya baraza, lakini pia katika ngazi ya mikoa na wilaya. Kauli hiyo imetolewa na afisa ushirikishwaji wa jamii SP Daudi Ibrahim kwa niaba ya kamanda wa polisi Talimerolia, ni katika kikao cha pamoja kilichowakutanisha wadau mbalimbali kutoka nchi jirani ya Kenya pamoja na Tanzania kwa upande wa Talime ili kujadili suala la ukeketaji hususani maeneo ya mipakani. Tumejipanga vizuri mpaka ya kijiji, tumekuwa tunatoa elimu, taarifa zinatolewa kutoka kwa mpaka kuanzia Tumira. Sisi wataalamu wa usalama tunasema hatuoni kama kuna, ninaelewa yeye tunaweza kufikiri hali ah, yaani ndio huwa ni danganya katika kipindi hichi ambacho tunaingia kwenye ukeketaji, kuna makosa ambayo huwa yanaambatana na na hilo swala la ukeketaji maandalizi, kama nilivyosema, wengine wanaanza lakini kuna wengine wameshaanza wizi wa ng'ombe. Najua ng'ombe zile sherehe lazima watu wafanye sherehe, sasa sherehe lazima watu wale Akifungua rasmi kikao hicho, Upendo Kaswaga ambaye ni afisa tarafa ya Nchugu kwa niaba ya mkuu wa wilaya Tarime Kanali Michael Mtenjere anasisitiza suala la ushirikiano baina ya nchi mbili ili kutokomeza ukeketaji, ambapo Valeria ni mgani kutoka asasi ya ATFG Masanga ambao wanapiga vita ukatili anasema kuwa maandalizi ya msimu wa ukeketaji tayari yameanza. Kwa kuna Cristiano vile kikao hicho kimewashirikisha maofisa wa serikali kutoka nchi jirani ya Kenya, nao wanasisitiza suala la ushirikiano, hususan maeneo ya mipakani ili kutokomeza ukeketaji mpana Kenya na Tanzania hatuna shida, so nafikiri ya kwamba tukiweka mikakati mizuri, naamini hata hii tohara itamalizika, kwa sababu tayari serikali imeingiza ndani mkono kanisa limeingiza ndani mikono na sisi wananchi wengine tumeingiza ndani mikono. Kwa hivyo naamini ya kwamba haitaweza kutushinda. Nikiripoti kutoka Urani Tarime mkoani Mara, Francis Cleophas, Star TV. Asante Frankius Cleophas kutoka mkoa wa Mara. Wahitimu wa darasa la saba wametakiwa kuwa washauri wazuri kwa vijana wenzao wanaojishughulisha na uhalifu ili waachane na uhalifu. Taarifa zaidi na Robert Kakwesi. Baada ya miaka saba shuleni, wanafunzi wa shule ya msingi Chemchem wanamaliza elimu ya msingi. Katika mahafali yao, wanaaswa kuwa washauri wazuri kwa vijana wenzao wanaofanya uhalifu, kuacha uhalifu na wao kuwa mfano bora. Kaficheni maovu kwenye jamii, lakini kawaelimisheni wale ambao wanajiita panyarodi, majina mengine. Na nilikuwa kwamba hapa Tabora kuna kipindi fulani watoto ndio wanatumika kwenda pitisha dirishani. Nyie msiende hivyo, mkatoa elimu hiyo, sawa jamani eh? lakini mkatoe elimu na kutoa matendo viovu. Kuna viongozi, ukiona jambo ni baya tunaandika viongozi, kuna kiongozi wa mtaa, kuna diwani, fikisheni hiyo, lakini unaweza kaja hata kutoa wapi? Kwenye ofisi ya maadili. Katika risala yao wahitimu wanakiri kuwa klabu za maadili zimekuwa msaada kwao kuachana na uhalifu. Klabu ya maadili inaweza kuwasaidia wanafunzi kubadilika, kuacha wizi udokozi, utoro na kutokufanya kazi za, na kutokufanya kazi za darasani. Ndugu mgeni rasmi, watoto pia wameweza kujishughulisha na uboreshaji wa mazingira ya, mazingira ya shule, mfano kupanga mawe, kupanda maua na kufyeka nyasi, pia kuandaa vikundi mbalimbali vya burudani, mfano ngoma, kwaya, ngonjera, mashairi na vichekesho walimu wana imani na wanafunzi wanaomaliza elimu ya msingi wakisema wameandaliwa inavyotakiwa. Tumekuwa na mafanikio makubwa sana kitaaluma, lakini pia kimaadili. Nendeni mkawe kielelezo, maana hawa ndio viongozi wa kesho. Tukiwafundisha maadili, wanakuwa na utu, watapenda usawa na wenzao, lakini ndio viongozi wa baadaye inaashiria ulezi wa mtoto ni sehemu tatu, sio sehemu moja au mbili. Sehemu ya kwanza ni nyumbani, mwalimu na mtoto mwenyewe. Niwaombe sana wazazi wangu, wazazi wenzangu, tuishi maisha salama yanayofurahisha, tusijiingize katika mambo haya hovu ya mitaani mwisho wa siku tukaharibu kata yetu, na ile ladha nzuri ambayo inakuja sasa hivi katika kata ya Chemchemu ikapotea. Jumla ya wanafunzi mia tisini wamehitimu darasa la saba katika shule ya msingi Chemchemu iliyopo manispaa ya Tabora. Robert Kakwesi, Star TV, Tabora. Wakazi wa kijiji cha Wita kata ya Ndala katika wilaya ya Nzega mkoani Tabora wameanza kunufaika na mradi wa maji bomba na kuondokana na changamoto ya kusumbuliwa na magonjwa yatokanayo na kunywa maji yasiyo safi na salama. Taarifa zaidi na Shabani Lupimo. Kabla ya mradi huu kutekelezwa, wakazi wa Wita wanasema hali ya upatikanaji wa maji ilikuwa changamoto kubwa. Zamani ilikuwa shida maji, tulikuwa tunalala kisimani, tulikuwa tunateka hati dongi maji, tulikuwa tunafata mbali makaa yalikuwa yanakufa ya watu. Si umekwenda kisimani utakuja kupigwa. Mwanzoni hatukuwa na maji kabisa, tulikuwa na kisima kidogo pale, tulikuwa tukitumia kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa nne, maji yanakata. Tunapata shida kwa sababu kijiji hiki hakikuwa na maji, lakini tarehe ya leo ipongeze World Vision na serikali kwa ujumla ya Mama Samia kutupatia pesa na mradi umekamilika, na sasa WITA watakunywa maji safi na salama. Uongo kweli? Mradi huu wa maji bomba katika kijiji cha Witu umejengwa kwa ushirikiano baina ya shirika la World Vision Tanzania kupitia mradi wa Ndala na wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa wilaya ya Nzega kwa gharama ya shilingi milioni 464.5 ambapo shilingi milioni 166 laki 7 elfu 29 na zilitolewa na shirika la World Vision Tanzania, mpango wa maendeleo ya jamii Ndala na shilingi milioni 297 laki 8 elfu 27 869 na senti 55 zilitolewa na mamlaka ya maji na usafi wa mazingira vijijini kwa maana ya RUWASA Nzega. Utoaji wa huduma ya maji, mradi huu unatoa huduma ya maji kwa wananchi wa kijiji cha katika vituo vya kuchotea 12 kwa maana ya kwamba vitongoji vyote nane vinavituo kutotea maji, lakini pamoja na taasisi shule, dispensary na penyewe pia zina huduma ya maji. Akiweka jiwe la msingi, mkuu wa wilaya ya Nzega Adivela Bulimba anawataka wananchi kutumia fursa hii kuunganisha maji bomba majumbani. Division inawapongeza sana kwa hii miradi ya maji. Niwaombe wananchi mtumie hii fursa ya RUWASA kupunguza bei ya mabomba ili muweze kuunga maji majumbani. Ni changamoto gani ambazo tulikuwa tunazipata kabla hatujawa na maji? Tunategemea kuona changamoto hizo hazipo tena. Mbali na maji, miradi mingine iliyotekelezwa na World Vision katika kata ya Ndala ni ujenzi wa vyoo bora kwenye shule za msingi Busando, Isimba na Wita. Shabani Lupimo, Star TV, Tabora. Mtazamaji wa Star TV, bado tunaendelea kusalia mkoani Tabora. Imebainishwa kuwa zaidi ya nusu ya walimu wilayani Igunga mkoani Tabora wanakabiliwa na madeni katika taasisi za mikopo na kusababisha baadhi yao kushindwa kuhudumia familia zao kikamilifu na kukifanya chama cha walimu kuwa na wakati mgumu kutatua changamoto zao. Robert Kakwesi anarejea tena. Wakiwa katika kikao chao cha mwaka, walimu wilayani Igunga wanaeleza sababu za kuwa na madeni ambayo yanawaweka katika wakati mgumu walimu wengi na katika mikopo unaangalia urahisi wa sehemu ya kupata mikopo, ndio tunajikuta tumepeleka kadi zetu kwa watu ambapo wanatukopesha lakini si rasmi. Hivyo basi, tunaomba serikali kwanza iangalie kwenye swala la nyumba za walimu, angalau iweze kutupunguzia ule ukali wa nyumba za kupanga. Kinachosababisha walimu wengi kuingia katika mikopo, cha kwanza kwa sasa hivi ni kulingana na hali ya, ya maisha jinsi ilivyokuwa. Hali ya maisha kwa sasa imepanda ukilinganisha na kipato ambacho mwalimu anakipata. Viongozi wa chama cha walimu wilaya ya Igunga wanawasihi walimu wakope kwenye vyombo vinavyotambuliwa na serikali kampuni ambazo zinawanyima walimu kuwapa bank statement zao fupi ili wahame kwenda kukopa kwenye benki zingine. Sijawahi kupokea lalamiko la ATM kadi ya mtu, ila nimepokea malalamiko ya walimu kuitaya kunyimwa bank statement kwenye baadhi ya NGOs zinazotoa mikopo. Kwa hiyo tunashauri NGOs hizo zisifanye hivyo. Walimu walienda kwa hiari yao kwenda kuomba mikopo. Kwa hiyo mtu anapotaka kuhamia kwenye inje, kwenye benki nyingine kwenda kukopa, mpe bank statement yake akakope, kwa sababu mshahara ni haki yake. Waende kukopa katika benki ambazo zinatambulika na zina usajili rasmi ambao kunakuwa na, na, na bima ya mikopo ile. Afisa utumishi wilaya ya Igunga Musa Abdalla kwa niaba ya kaimu mkurugenzi anawataka walimu wote kuchukua tahadhari na matapeli wengi wamekuwa wakiwatumia walimu kama, kama sehemu ya kujinufaishia. Sasa lazima tuwape tahadhari walimu, lakini pia tuwape tahadhari juu ya uwepo wa sheria ambazo zinazuia E, kufanya ubadhirifu. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais ametoa fedha nyingi za ujenzi wa madarasa katika maeneo yao. Sasa ukifanya ubadhirifu, fahamu kwamba kuna sheria ya uhujumu uchumi, sheria ya TAKUKURU eh, ambayo kama utakuta na hatia utajikuta unapoteza stahiki zako zote ambazo unge, kama ungefanya kazi vizuri basi ungelipwa. Wilaya ya Igunga ina jumla ya walimu 1789 kati yao wanachama wa chama cha walimu wakiwa 1679 sawa na asilimia 94. Robert Kakwesi, Star TV, Tabora. Mtazamaji, taarifa ya Robert Kakwesi kutoka mkoani Tabora inatukamilishia mkusanyiko wa habari za kitaifa. Baada ya ujumbe ufuatao, takuletea habari za kimataifa. Hii ni Star TV jioni na mimi ni gigo Mule. Karibu sasa katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Takribani watu watatu akiwemo mshukiwa wamefariki na wengine saba kujeruhiwa baada ya ufyatuaji risasi katika shule ya sekondari ya umma iliyopo St. Louis, Missouri. Grace Meleo ana undani wa habari hii. Mtu mwenye silaha aliingia katika shule ya sekondari ya sanaa ya Central Vision Performing Arts High School muda mfupi baada ya saa tatu majira ya eneo hilo. Milango ya shule ilikuwa imefungwa na haijulikani wazi mara moja ni vipi mshukiwa aliingia ndani. Walioshuhudia wanasema maisha yalinusurika baada ya silaha ya mwanaume huyo kushindwa kufanya kazi katikati ya shambulizi. Mshukiwa huyo aliyetambuliwa na polisi kama mwanafunzi wa zamani wa shule hiyo mwenye umri wa miaka tisa alikabiliana kwa risasi na polisi na baadaye alifariki kutokana na majeraha. Sababu ya shambulio katika shule hiyo yenye wanafunzi wapatao nne haijulikani. Majeruhi saba ambapo wasichana ni watatu na wavulana ni wanne, wote hawakuwa na majeraha yanayotishia maisha yao. Tukigeukia nchini Uingereza, I will always be grateful to Boris Johnson for his incredible achievements as Prime Minister, and I treasure his warmth and generosity of spirit. Katika hotuba yake ya kwanza kama waziri mkuu Sunak amesema daima atamshukuru Boris Johnson kwa mafanikio yake ajabu kama waziri mkuu. This government will have integrity, professionalism and accountability at every level. Sunak anasema serikali yake itakuwa na uadilifu, weledi na uwajibikaji katika kila ngazi. Rishi Sunak anakuwa waziri mkuu wa 57 na wa kwanza Uingereza asiye mzungu. Alichaguliwa kuwa kiongozi wa chama tawala cha Conservative Jumatatu hii wakati chama hicho kinapojaribu kuleta utulivu wa kiuchumi na kujikwamua baada ya umaarufu wake kuporomoka. Mtangulizi wake Liz Truss ameondoka madarakani baada ya kutoa taarifa fupi kwa umma nje ya ofisi ya waziri mkuu katika mtaa wa Downing mjini London wiki saba tu baada ya kuidhinishwa na hayati Malkia Elizabeth wa pili. Rishi Sunak anamrithi Lizi Truss kama waziri mkuu. Kipaumbele chake cha kwanza kitakuwa kurejesha imani katika uchumi ulioharibiwa kabisa na serikali zilizopita. Sunak ana kibarua kigumu, kwani mfumuko wa bei kwa asilimia kumi wa juu zaidi katika kundi la nchi tajiri duniani G7 na wa juu zaidi katika miaka 40 unapunguza nguvu zao za ununuzi. Matumizi yameathiriwa, yalishuka kwa asilimia moja nukta nne mnamo mwezi Septemba. Pauni iko chini kabisa na viwango vya riba vinavyoongezeka, huku deni likipanda kwa kiwango cha kutisha. Deni lina uzito mkubwa kuliko pato la taifa la nchi. Janga la uviko 19 na kisha mzozo wa nishati uliongezeka mara kumi na vita huko Ukraine ndiyo chanzo cha kushuka kwa uchumi wa Uingereza. Tukigeukia ukingo wa magharibi, wizara ya afya ya mamlaka ya Palestina imesema Wapalestina sita wameuawa na wengine karibu ishirini wamejeruhiwa kufuatia operesheni ya jeshi la Israel katika ukingo wa magharibi. Wizara hiyo ya afya imeripoti vifo vya watu watatu na majeruhi kumi na watisa, watatu kati yao wakiwa na hali mbaya baada ya kupigwa risasi na wanajeshi wa Israel. Waziri Mkuu wa Israel Yair Lapid amesema kuwa Wadi al-Houth, kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Kipalestina lililopewa jina la Pango la Simba, alikuwa miongoni mwa waliouawa katika mji wa Nablus kaskazini mwa ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel limesema limefanya operesheni iliyojumuisha polisi na maafisa wa ujasusi wakilenga eneo linalotumiwa na viongozi waandamizi wa kundi la Pango la Simba. Tukiweka nukta katika habari hizi, takribani watu 16 wamefariki baada ya kimbunga Srang kupiga nchini Bangladesh na kulazimisha watu wapatao milioni moja kuhama makazi yao. Maafisa wamesema watu milioni kumi hawakuwa na umeme katika wilaya 15 za pwani huku shule zikifungwa katika mikoa ya kusini na kusini magharibi. Jebun Nahari ambaye ni afisa wa serikali amesema wengi wao walifariki baada ya kuangukiwa na miti, wakati wawili walifariki baada ya mashua yao kuzama katika mto Jamuna ulioko sehemu ya kaskazini. Mvua kubwa imenyesha katika sehemu kubwa ya taifa hilo na kusababisha mafuriko katika miji ya Dhaka, kula na Barisal ambayo imeshuhudia mvua kubwa tangu Jumatatu hii. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kwa nasi na unafuatilia Star TV jioni. Tumefikia tamati katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Hivi punde ni habari za michezo na burudani. Unajua kwamba Watanzania elfu thelathini na tatu wanakufa kila mwaka kutokana na sumu ya moshi wa kuni na mkaa? Sumu hii inasababisha magonjwa ya kupumua pale inapo